change a different color you want, but within the screen in the in my living room, so many different adjustments to adjust the color you want. Here is the picture of.